kasalxonada ikkita og'ir bemor yotardi kasallarning biri deraza yoniga ikkinchisi eshik yaqiniga joylashgandi tashqarida nima gaplar oynadan bu narsa ko'rinyaptimi juda siqilib ketdiku odam dedi eshik oldidagi kishi ho dedi jonlanib ikkinchi xasta osmonni bulutlarni ko'lni va olisdagi o'rmonni ko'ryapman deraza yonidagi kishi har kuni xonadoshiga deraza ortida nimalar bo'layotganini so'zlab berardi u ko'ldagi baliqchalar ularning katta ilmoqlari tutgan baliqlari sohilda o'ynab yurgan bolalar ufqqa bosh qo'ygan quyosh suvning mavjlanib turishi va hokazolar haqida gapirardi u ajoyib g'aroyib manzaralarni hikoya qilarkan sherigining ichini it tirnardi bu adolatdan emas deb o'ylardi nimaga uni deraza yoniga qo'yishganu meni poygakka oyoq ostiga tashlashgan u har kuni dunyoni tomosha qilib rohatlanib yotadi men bo'lsam bu yog'i ko'chgan eshikdan boshqa narsani ko'rmayman bir kuni oyna yonidagi bemorni qattiq yo'tal tutdi xirillab nafas ola boshladi u hamshirani chaqirish uchun bosh tomonidagi qo'ng'iroq tugmasiga intildi biroq yeta olmadi chunki bunga majoli qolmagandi yo'tal kuchaygandan azoy badani dir dir titrardi xonadosh bo'layotgan voqealarni jimgina kuzatib turdi xohlasa agar xohlasa o'zining tugmachasini shundoqqina bosar hamshira zundi yetib kelardi lekin u xohlamadi biroz vaqt o'tgach bemor tinchib qoldi u bu g'alvali va diqqinafas dunyoni manguga tark etgandi uni olib chiqib ketishayotganda xonadoshi hamshiradan endi meni oyna yoniga olib o'tsangiz deb iltimos qildi hamshira uning o'tinchini yerda qoldirmadi ko'rpa to'shaklarni to'g'riladi ustidagi jildini yangilagach yaxshilab surdi so'ng bemorni ko'chirib o'tkazdi hammasi joyida ekaniga ishonch komil bo'lgach eshik tomonga yo'naldi biroq uni kasalning tovushi to'xtatdi uning ovozida ajablanish bor edi axir qanaqasiga bu oynadan qup quruq devordan boshqa narsa ko'rinmayapti anavi o'lgan xonadoshim menga o'rmonni ko'lni bulutlarni odamlarni ko'rgani haqida gapirgandi qanday qilib axir bu oynadan odamni zavqlantiradigan hech narsa ko'rinmayapti hamshira mayus jilmaydi qiziq gap gapirasiz u umuman ko'ra olmasdi bechora sherigingizning ko'zlari ojiz edi